hello and welcome friends Google sheet सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो फॉर्मूले को लेकर के है आपको फॉर्मूला दो तरीकों से इंसर्ट करा सकते हैं गूगल शीट में आप ये काम एक्सेल में भी कर सकते हैं लाइक हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी से डेसिमल में ठीक है और ये काम आप एक्सेल में भी कर सकते हैं इजिली आप गूगल शीट की बात कर लेते हैं गूगल शीट अभी चल रहा है मेरा फेवरेट है तो इसके भी बारे में मैं आपको बता देता हूं कि देखिए फॉर्मूला इंसर्ट कराना है तो आप यहां से इंसर्ट करा सकते हैं सिग्मा पे जाकर के यहां से फॉर्मूला सर्च करके लेके आ सकते हैं फिलहाल एक काम करते हैं यहीं से हम इज इक्वल टू करके फॉर्मूला लगा लेते हैं तो यहां पर क्लिक कीजिए और यहां से इज इक्वल टू करिए और अब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाना है आपको बिन टू डेथ क्योंकि बाइनरी नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है अब ये बाइनरी नंबर क्या होता है जो भी नंबर 101010 के फॉर्मेट में होता है उसे मशीन लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं ठीक है अब यहां पर बाइनरी है तो बाइनरी से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है डेसिमल का बेस 10 होता है ठीक है तो ये बिन टू डेस्क का फॉर्मूला आ चुका है अब इसको खाली सिलेक्शन में ले लीजिए ऊपर आंसर दिख रहा है आप देख सकते हैं 17 आंसर आ चुका है अब खाली इसको क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए सजेस्टेड ऑटोफिल भी आ रहा है तो जैसे ही सजेस्टेड ऑटोफिल करेंगे तो ये सब आ जाएगा आंसर आ गया आपका देखिए इसका बाइनरी जो है कन्वर्जन 17 होगा इसका बाइनरी कन्वर्जन होगा 5 आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको दिखा भी देता हूं हमें स्टार्ट करना है हमेशा बाएं साइड से स्टार्ट करना है और यहां पर लिखेंगे 1 इनटू 2 टू दी पावर चूंकि बाइनरी में दिया हुआ है और बाइनरी का बेस क्या होता है दो होता है इसीलिए टू लिखा मैंने और यहां जीरो से स्टार्ट करना है पहले भी बताया था कि किसी भी नंबर पे जीरो का पावर का मतलब वन होता है और आज फिर बता रहा हूं कि नंबर कोई भी हो एक्सेप्ट जीरो उस पर जीरो का पावर होगा तो उसका मतलब वन हो जाएगा ठीक है तो zero into two to power two कर देंगे वन कर देंगे पहले जीरो था फिर वन इसी तरह से पढ़ते चला जाएगा ये फिर यहां पे आएंगे zero into two to power two हो जाएगा पहले वन था अब टू करेंगे ठीक है फिर यहां पर आएंगे आप क्या करेंगे यहां पर करेंगे zero into two to power three कर देंगे ठीक है इस तरह से थ्री कर दीजिए आप हो गया काम और फिर एट लास्ट बचा वन तो one into two to power four कर देंगे ठीक है इस तरीके से तो अब ये इस तरीके से हमने कर दिया अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 2 टू दी पावर 0 का मतलब 1 हो गया 1 इंटू वन वन हो जाएगा यहां पर 0 आ जाएगा आंसर सेकंड वाले का क्योंकि किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाता है ये भी 0 हो जाएगा तो इसको भी 0 कर देता हूं अब ये भी 0 अब देखिए यहां पर 3 है तो ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई हो गया ना चाहे नंबर कोई भी आए तो जीरो का मल्टीप्लाई होने पे टू हो जाता है तो टू टू जा फोर टू जा एट टू जा सिक्सटीन ठीक है तो यहां पे 16 आ जाएगा ठीक है 2 टू दावर 4 का मतलब हो गया 16 और ऊपर 1 है ही है सबको ऐड कर दीजिए 16 में 0 16 16 में 0 16 16 में 0 16 और 16 में 1 17 तो आंसर आ जाएगा 17 ठीक है एक मैंने करके दिखा दिया है आपको मैनुअली तो ये देखिए और नीचे क्या पावर लग जाएगा 10 क्योंकि डेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 10 तो दैट्स वाई यहाँ टेन लगा दिया तो देखा आपने कि इसी तरह से ये कन्वर्ट करके दे रहा है अब चलिए दूसरी बात करते हैं ये तो रहा कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होगा लेकिन अगर यही बात हो कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होगा तो उसको देख लेते हैं तो अभी ये डेसिमल में है तो यहां फॉर्मूला लगाता हूं डेस टू बिन का ठीक है तो देखिए इसमें डेस टू बिन कहीं दिया हुआ है ये दिया हुआ है डेस टू बिन अब देखिए इसको सेलेक्ट कर लीजिए अब देखिए ऊपर आंसर आ चुका है देखिए कहने की जरूरत नहीं और यहां पे जाइएगा तो ये यहां से ड्रैग कर दीजिए और ये भी आंसर आपके सामने है तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी देखिए कितना आसान है इसको करना और आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं ठीक है सेम आंसर है देखिए उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी इसी तरह से अगर आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है किसी नंबर को लाइक वैसा नंबर भी होना चाहिए कि आप उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकें या ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे तो अभी ये दिया हुआ है बाइनरी में और बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए यहां पर दिया होगा ये देखिए बिन टू ऑक्ट दिया हुआ है ना तो यहां पे जाइए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए सेलेक्ट कर लिया आंसर ऊपर आ चुका है 21 अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 21 आएगा अब ये ऑक्टल वाला कैसे होगा जैसे आपने बाइनरी किया ना बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया वैसे ही ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसान है किसी अन्य वीडियो में इसको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है मैनुअली फिलहाल तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है ठीक है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर करें और अगर कोई और भी वीडियो की डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं हाँ बनाने में थोड़ी देरी हो सकती है लेकिन बनाऊंगा जरूर so thank you for watching this video